انا حاجه عندنا حنا بني ادم هو الوقت باسكو كل نهار اللي كيدوز هو اونيك فريد من النوع ديالو ما كيتعوضش وما عمرو كيرجع Ça, c'est sûr et c'est une réalité. Chaque jour qui passe, il est unique et irremplaçable et il ne reviendra jamais. Donc aujourd'hui, la denrée la plus chère, أغلى ما يكون عند واحد هو الوقت. Alors اليوم بغيت فريمون نشكركم على الوقت اللي كتعطيوني باش كتاخذوا الوقت باش كتصيفطوا لي les commentaires. باش كتاخذوا الوقت باش كتهضروا معايا باش كتشجعوني j'ai fini ce beau challenge ما كنتش نديرو كون ما كنتوش معايا دائما عيانه fatiguée من تما كنوقف كندير un post كنلقى بو ميساج عرفتي c'était on pouvait dire beaucoup de d'encouragements تشجيعات دونك بغيت نقول لكم اليوم كنبغيكم من قلبي الخالص merci beaucoup كانت معاكم coach ناهد راشد هذا هو دبي تغازوت Morocco Fitness Tour, c'était magnifique. Très belle expérience. bless.